Saluton kai bonvenon alla nova episodio de la video serio Cronvirus tempe vivi esperantisto in Amsterdamo. Do la esperantisto en citiu eh, caso estas mi do la professoro pri interlingvistiko kai esperanto sed estas ankaŭ aliaj uh, ni diru fakoj pri kiuj mi uh, inter, interesiĝas kai ekzemple multilingvismo estas tiu produkto de um, Europa projekto kaj ankaŭ estas en konsiderite ankaŭ Esperanton. Uh, oni konsideris ankaŭ Esperanton kiel uh, parton de la solvo, do ĉar ne estas unu lingvo problemo, estas multaj. Hmm. No ja, sed mi volas paroli al vi pri io alia, do estas ĉi tie mi povas vidi kio estas mia papera tabulo kai la play grava resulto de mi esplorado dum la yaroi tra la yaroi estis citiu libro en la angla eh, pri la adpozicie grammaticoi do casa che vi interessigas pri ni diru uh, leggera ne presento de mia cefa esplor temo, simple reagu al cetiu episodio. Bone, antaol saluti vin, mi volas diri che estas iu stranga spontanea music Gero post la fino de mia uh, prelegeto, kio pensigas min pri la fama au duon fama filmo de Terry Gillian, la brita regisoro, la imag la imaga jaro de doctoro Parnaso. Kai do mi vere shatas ti un ci poesia momenton ki o casi salmi tutte hazarde kai do anta o la kutima pianludado de la cara Paolo Giglione vi uh, spectos di un uh, eh, fragmenton quasi oggi Venus el la filmo pri Parnaso kai ja kai ne forgesu la iniziaton mon collecti por helpi la ambulanzo in por helpi la ambulanzo in en Mantovo au Mantua, se vi preferas. Do, uh, scribu al Anna Luppi, ie la fino de la video estos la ret adresso. Scribu esperante, ne gravas la quanto, ciu grosso helpas. Mm? Do, faro tion, duon namasteon al vi, ciui cae gis Thank you.